Hello famille, les J'espère que vous allez super bien. Voilà. Euh, cet après-midi, je suis allé voir mon petit Tino, cet enfant de la rue que, dont j'ai décidé d'aider aussi à travers les réseaux sociaux. Comme ça, si les personnes de bonne volonté veulent l'aider, on cherche aussi un producteur parce qu'il a du talent. Le petit connaît pas son père, sa mère, ils ne savent même pas où ils sont. Donc, il dort comme ça dans la rue, à la plage. J'ai décidé comme ça de l'aider. Tino, fais parler ton talent petit. ah, alaikum family. Alaikum yo freestyle vile. Ah, nejo. Uh, ah, agbememe nyakpata tsotso wɔnu blanyi nyɔta mi dzi be miazɔ dɔka mawoe la kpeere mianti nuke mi dzi be mialɔa ye le kul va mawoe la kpeere mianti dɔka ame sia ame nene di nengri nuke mi dzi la wɔa paske le kul agbeme wɔ mi va mi gbo mi nya be sɔme la ya nyɔ ye la nyɔ mi nyɔ bi gbɛ. ɛ eh, sɛbɔn sɛbɔn sɛbɔn sɛbɔn.